hello and welcome friends C plus plus सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो सी प्लस प्लस की है इसमें हम एरे से शुरू करके फंक्शन तक ये प्रोग्राम मैंने लिखा है अब एरे में चीज़ों को स्टोर कराने का एक तरीका ये भी हो सकता है जिसे मैंने आपको पहले बताया है और फिर हम आगे यहाँ पर इसी एरे के अंदर फंक्शन को भी यूज हमने किया है यहां पे देख सकते हैं ठीक है और फिर हमने प्रिंट करवाया है तो अभी हम इसका रिजल्ट देखेंगे यहां पे बैकस्लैश एल लगाया है लाइन चेंज करने के लिए तो अभी हम क्या करेंगे ब्यूल्ड पे जाके इसको कंपाइल करवाएंगे अगर कोई एरर नहीं है प्रोग्राम में तो सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया प्रोग्राम हमारा और फिर यहां से बिल्ड पे जाके एक बार रन करवा लेते हैं तो जैसे ही रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर जो जो हमने एरे के अंदर ये करली ब्रेसेस के अंदर जो जो चीजें दी हैं वही वही चीजें प्रिंट होकर आई हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 20 30 40 50 और फिर 5 15 इस तरीके से चीजें दी गई हैं और यही चीजें भी प्रिंट होकर आई हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ ये देखिए यहाँ पर वही वही चीजें प्रिंट होकर आई हैं तो आई होप की बात समझ में आई होगी thank you for watching this video